Aslam welcome to V U B S C S उम्मीद है कि आप सब लोग खैर से होंगे आज हम एक और नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं पाक तीन सौ एक पाकिस्तान स्टडीज़ तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर वन है आपका आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ठीक है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इसमें जो है टोटल आपके थर्टी लेक्चर हैं ठीक है ठीक है यानी फिफ्टीन आपके मिड टर्म में आएंगे और फिफ्टीन आपके फाइनल में आएंगे तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सारे चैनल में मेरे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो है वो आप लोग को टाइम पर मिल सके तो स्टार्ट करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ठीक है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है सबसे पहले बात करते हैं आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी है क्या ठीक है आइडियोलॉजी यहाँ बताया गया है कि अगर सेट ऑफ बिलीफ्स है यानी बिलीफ्स है वैल्यूज़ है यानी कोई भी देखें आइडियोलॉजी जो आया है वो आइडियाज़ से आया है तो इसका मतलब क्या हुआ कोई भी आइडियाज़ कोई भी थिंक प्लान कोई भी प्रोग्राम वो क्या होगा आप आइडियोलॉजी होगा ठीक है इसको डेफिनेशन में देखते हैं तो डेफिनेशन में ये बताया गया कि अगर सेट ऑफ बिलीफ्स है यानी कि बिलीफ से हकीकत कॉन्सेप्ट पे बेस है यानी कि वैल्यूज़ है किसी की आइडियाज़ ऑफ ग्रुप यानी ग्रुप का आइडियाज़ क्या है एक नेशन का आइडिया क्या है एक नेशन का तर्ज अमल क्या है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल क्या है यानी एक सेट ऑफ प्रिंसिपल जो बनाए गए रूल्स बनाए गए वो क्या बनाया गया किस बेसिस पे बनाया गया है एक फ्रेम एक फ्रेमवर्क कह रहे हैं उसको एक एक्शन कह रहे हैं उसको एक गाइडेंस कह रहे हैं गाइडेंस सिस्टम कह रहे हैं उसका ठीक है तो एक लाइफ एंड ह्यूमन एक्शन तो ह्यूमन एक्शन को क्या डिपेंड करता है आइडियोलॉजी क्या है उसकी किस तरीके से मतलब आइडियाज़ बनाना है तो सिंपल उसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं ठीक है यानी एक प्लान एक प्रोग्राम एक आइडिया एक फिलोसफी को हम एक आइडियोलॉजी कहते हैं ठीक है तो क्या आइडियाज से निकला ठीक है अब आइडियोलॉजी को सिंपल आप डिफाइन करें तो क्या है कि हम अगर प्रेजेंट में तो उसको पार्ट्स को देखते हुए ठीक है पार्ट्स को देखते हुए हम प्रेजेंट में खड़े हुए तो थिंकिंग को देखते हुए हम प्रेजेंट में सोच रहे हैं फिर इसी तरह प्रेजेंट में तो हम फ्यूचर के थिंकिंग का सोच रहे हैं यानी फ्यूचर में क्या होगा तो हमें क्या प्लान लेना जिस जिस तरीके से हम क्या इन्हेंस कर सकें तो क्या होगा हमारी एक आइडियोलॉजी होगी यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से रिलेटेड जो भी आइडियाज होंगे वो वो क्या होगी हमारी आइडियोलॉजी होगी ठीक है अब हम देखते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है ठीक है तो अब बात करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है देखें आप आइडियो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का मतलब यह है कि पाकिस्तान का मसला मसला यानी कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वो इसलिए आया था कि आप हिंदू और मुस्लिम के दरमियान जो जो भी इनके थे जहाँ जो भी इनके इशूज़ थे वो जाके सॉल्व किए जाए तो वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कहलाता है ठीक है तो अब इसमें लिखते हैं इसमें क्या है इसमें ये बहुत लंबे प्रोसेस है वो गुजरा था ठीक है ठीक है आपके पास हिस्ट्री प्रेजेंट है कि हिस्ट्री में इलामा इकबाल ने अपने कॉन्सेप्ट पेश किया था ठीक है कि फिर फिलोसफी एक्सप्लेन की थी ठीक है कि फिर उन्होंने अपनी सियासत में रहते हुए इस चीज़ को एक्सप्लेन किया ठीक है in constitution assembly of Pakistan constitution assembly of Pakistan में इसको पेश किया ठीक है passing objective resolution March nineteen ठीक है फिर ऑब्जेक्ट सोल्यूशन पास किया नाइनटीन में ठीक है and and gift legal translation ठीक है इट इज़ डू क्या है इसके मुस्लिम साउथ एशिया के फेवर में ठीक है ठीक है अब वो क्या था उसके ना उसके अंदर भाई ये था कि सब जब उन्होंने पेश किया उसके ना ये था भाई कि Hindus and Muslims are two different nation their way of living their way of worship their way of ठीक है कोई भी इनकी इबादत या कोई भी इनके रहन सहन खाना पीना कास्ट कस्टम रेस रेस ये ये सब डिफर है क्या हिंदू से ठीक है तो उन्होंने इसमें जो है इसमें सेपरेट इलेक्ट्रेट मांगी थी यानी सेपरेट नेशन मांगी थी कि हिंदूज और मुस्लिम को सेपरेट कर दिया जाए ठीक है हाउ एवर वो कह रहे हैं भाई कि इन फ्यूचर में उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इंडिया और मुस्लिम यानी इंडिया पाकिस्तान को एक बनना चाहिए हिंदी हिंदू या मुस्लिम जो है वो डिफरेंट है आगे जाके जो है इंडिया डोमिनेट कर सकते हैं हमारे ऊपर ठीक है जो कि मुस्लिम के लिए वो सेफ नहीं था ठीक है तो उन्होंने क्या किया था अपना डिमांड किया था सेपरेट स्टेट यानी सेपरेट इलेक्टोरेट या सेपरेट नेशन या सेपरेट लैंड ठीक है आगे वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज बिलीव के आर नॉट टू रिलीजन वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ दो रिलीजन ही नहीं है ये इसके अलावा जो है टू सोशल ऑर्डर्स हैं ठीक है टू डिस्ट्रिक्ट कल्चर्स हैं ये is a difference between Hindus and Muslim इनके बीच में क्लैशेस होते रहेंगे ठीक है ये मिसफिट है एक मिसगैटेंस है इनके बीच में क्लैशेस होते रहेंगे सोशल ऑर्डर्स में ठीक है तो वो ये कह रहे हैं despite living together for more than thousand years वो कह रहे हैं more than one thousand years वो साथ रह रहे हैं तो they continue to develop difference culture and tradition यानी इनके अंदर मतलब एक होने के बजाय इनके अंदर डिफरेंस कल्चर्स पैदा हो हैं डिफरेंट ट्रेडिशन यानी कहते हैं रस्म व रिवाज पैदा हो रहे हैं तो, तो ठीक है their way of eating habits musics architecture spirits and all ports uh are ठीक है इतनी भी इनके कर्सम ट्रेडिशन वो सब अलग होते जा रहे हैं ठीक है तो इन्होंने इसलिए आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी पेश की थी ठीक है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें एक सेपरेट लैंड दे दो ताकि हम जो हैं आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें किसके मुताबिक हमारे प्रॉफिट सल्ला वसलम के मुताबिक एंड जो उनके जो कुरान है उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें यानी हम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें सुन्ना को फॉलो करते हुए ठीक है अपनी अपनी वर्कशिप कर सके आराम से तो ठीक है तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने ये बताया गया अब आगे चलते हैं आगे है एवोल्यूशन ऑफ ट्यूनेशन थ्योरी अब वो आपको ये बता रहा है कि evolution of two nation theory two nation theory में एवोल्यूशन किस तरीके से आता गया ठीक है जब पाकिस्तान बनने से पहले कि पाकिस्तान को हुड की ज़रूरत थी ये नहीं कि पाकिस्तान ने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था हुड का यानी पाकिस्तान को ज़रूरत थी ठीक है अब वो आगे हिस्ट्री बता रहे हैं कि Mohammad bin Qasim was the first Muslim individual who conquered some part of India कि मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया का कुछ पार्ट कॉन्क्रेट कर लिया था ठीक है या उसके आगे कह रहे हैं Mohammad of Ghazna launch seventeen attack उसने सदर हमले किए ना open the gate of which Islam Islam के दरवाजे उसने खोल दिया ठीक है ठीक है तो आगे वो बोल रहे थे Muslim sufi Hussain like Ali Hajveri Miran Hussain Razini etcetera enter subcontinent तो वो सब कॉन्टिनेंट में शामिल हो गए फतह करने के बाद दे वाइस परसेंट इंडियन ठीक है फिर उन्होंने अपने रस्म रवाज लाना शुरू कर दिया ठीक the pro practice picture of the teaching of Islam and god huge conversation Qutbuddin Qutbuddin अब permanently establish Muslim nationality in India ठीक है the follow sultanate and Mughal centuries thanks for strong Muslim community heads merging ठीक है इस तरीके से क्या हुआ कि इंडिया में स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कम्युनिटी वजूद में आ गई फतह करने के बाद ठीक है तो उन्होंने अपना रस्म रवाज अपने आ, अपना वे ऑफ टीचिंग अपना स्टेब्लिश किया हुआ उस चीज़ को फॉलो करने लगा ठीक है ठीक है लेकिन क्या ये इंडिया में जो है इंडिया में जो है ये ट्रेडिशन हीरो कल्चर वगैरह ऑब्जॉर्व जो हिंदूज ने जो मुस्लिम्स ने अपने कैप्चर किए थे फतह करने के बाद तो ये हिंदू इलाही दीन बुखारी मूवमेंट ठीक है तो ये इसमें कतई शामिल नहीं थे ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं अपने मुस्लिम जो अपने कल्चर को तो ये इंडिया में सारे तो ये एब्जॉर्व नहीं होती हिंदूज़ के रिलीजन में ठीक है वो आगे कह रहे हैं कि रोल ऑफ शेख अहमद सरहिंदी ठीक है इनका काफ़ी रोल काफ़ी मेन रोल था मिशन थोड़ी को आगे फैलाने में तो आगे वो कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं आगे the British fawn over the Muslim ruler था कि ब्रिटिश जो है मुस्लिम के मुकाबले में अक्सरियत ज़्यादा थी तो इस वजह से वो पे डोमिनेट कर गया था किस वजह से ड्यू टू इंडस्ट्रियल की central development and modern ward stability ठीक है फिर वो कह रहे हैं आगे sir Syed Ahmad Khan nineteen ninety eight तो उन्होंने अपनी एक अलीगढ़ मूवमेंट बनाई ताकि मुसलमानों को एजुकेट किया जाए क्या उसके बाद लिखा है एटीन एटी फाइव में the Indian National Congress was founded ठीक है एक पार्टी एक वजूद में आई जो कि beginning of the India nationalist movement under the British ठीक है तो अंडर द ब्रिटिश के रहते हुए वो चीज़ फॉलो करती थी ठीक है work and help in the British rule अब सर अच्छा सैयद ने एडवाइस किया कि मुस्लिम को ये पार्टी ज्वाइन ना करें और Muslim were not in a position to involve in anti government ठीक है मुस्लिम इतने एजुकेटेड नहीं थे कि ये इसको इस पॉलिटिक्स में आके इन्वॉल्व हो क्योंकि सर सैयद का खौफ था कि हिंदू डोमिनेट ना कर जाए ठीक है सेफ तो सेफ करने का चाहिए ट्यूशन थ्योरी को ठीक है आगे क्या होगा इसके आगे All Indian Muslim League founded होगी ठीक है All India Muslim Muslim League वजूद में आगे नाइनटीन जीरो सिक्स में ठीक है और जो कि फिर उन्होंने डिमांड की कि हमें एक सेपरेट लैंड चाहिए ठीक है एक separate state for Muslims of India ठीक है और All Indian Muslim League had been founded in Dhaka ठीक है ढाका में फाउंडेड हुई थी ठीक है Grand Tunisian theory serve as the basis of demand for Pakistan by Muslim in British India ठीक है टूनिशन थ्योरी के बिना पे के बिना पे एक बेसिस थी डिमांड फॉर पाकिस्तान के लिए एक स्टेट के लिए ठीक है टूनिशन क्या थी एक बेसिस थी डिमांड थी पाकिस्तान को एक लैंड हासिल करने के लिए ठीक है इसके लिए बाकी मुस्लिम ब्रिटिश इन इंडिया क्योंकि इंडिया में मुसलमान थे ठीक है ठीक है फिर वो आगे बोलने के इनिशियली आई मुस्लिम ने डिमांड की हमें एक अलग से कार्ड चाहिए एक कंट्री चाहिए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाहिए तो फिर क्या हुआ later they demanded separate state फिर उन्होंने एक सेपरेट स्टेट मांगी तो फिर में नाइन्थ ब्रिटिश नॉट हिंदू ना ही ब्रिटिश और ना ही हिंदू इस चीज़ के फेम देखे कि इन लोगों को ये हुकूक दिया जाए टू ऑफर दोस्त गारंटी एंड सेफ पास ठीक है अब ये कह रहे हैं आगे हिंदी उर्दू कॉन्ट्रोवर्सी ठीक है अब इसमें क्या होगा इसमें ये हुआ कि हिंदूज जो है और अगेंस्ट हो गया मुस्लिम के ठीक है क्यों हिंदू ये चाह रहे थे कि भाई कि इसमें हिंदू अगेंस्ट थे हिंदूज पर बाइस अगेंस्ट उर्दू ऐसे बहुत से मुस्लिम लैंग्वेज ठीक है हिंदूज कह रहे थे कि भाई कि उर्दू जो है वो मुस्लिम्स की नेशनल लैंग्वेज है डिमांड हिंदू है तो ऑफिशियल लैंग्वेज वो चाहते हैं भाई कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी होनी चाहिए चाहिए ना कि उर्दू ठीक है चाहता तो कि रिप्लेस कर दिया उर्दू को as a Hindi as a national language there were demonstration against Urdu by the Hindis in Banaras in nineteen in eighteen sixty seven ठीक है ठीक है वो कह रहे हैं it was the start of the India Urdu controversy सिर्फ स्टार्ट थी उर्दू कॉन्ट्रोवर्सी की ठीक है ऑन द वेरी इशू तो फिर सर सैद को अंदाजा हुआ कि भाई ये about the stable future of Hindu Hindu और मुस्लिम एक ही नहीं हो सकता ठीक है तो ये अलग अलग हैं फिर क्या हुआ इस सर्द अमल से क्या हुआ कि this enhance importance of science of Muslim separatism ठीक है तो फिर ये कब एक साइंस बना के मुस्लिम को अपना स्टेट लेना चाहिए तो फिर उन्होंने कुछ पॉइंट्स में बताया आगे प्रिंसिपल लाइक है rule of law social economic justice equality and fairability ठीक है rule of law law like law होना चाहिए भाई कि इसको फॉलो किया जाए सोशल इकोनॉमिक होना चाहिए जस्टिस होना चाहिए इंसाफ होना चाहिए इक्वलिटी होनी चाहिए ठीक है दोनों में सेम होना चाहिए फेयर प्ले होना चाहिए भाई के दोनों में फेयर होना चाहिए ये नहीं कि अगर वो गलत है तो उसको सही कर दें ठीक है equality of opportunity to all citizen जितने भी सिटीजन है उनके सबको एक जैसी इक्वलिटी होनी चाहिए ठीक है वो कास्ट हो मजहब हो रिलीजस हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सब कुछ फॉलो करना चाहिए ठीक है रिलीजन कल्चर टॉलरेंस ठीक है एक बर्दाश्त होना चाहिए रिलीजियस में चाहिए कल्चर कल्चर टॉलरेंस होना चाहिए ठीक है अगर वो अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू रह रहा है तो वो कल्चर को फॉलो करता है एक बर्दाश्त होना चाहिए ठीक है उसको कल्चर को फॉलो करना चाहिए ठीक है respect for dignity and right ठीक है एक्सपेक्ट किया जाए होम डिग्निटी क्या इसके राइट्स क्या ठीक है पांचवा पॉइंट है आपका protection of the rights and interest of non Muslim and freedom to practice their belief and religion ठीक है तो मुसलमानों को उनके हकूक दिया जाए उनको अपना इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की अच्छी दी जाए ताकि वो अपने मतलब को अच्छे से फॉलो कर सकें ठीक है इस तरीके से कुछ पॉइंट वाजे हुए ठीक है तो ये आपका लेक्चर वन खत्म हो गया उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो पसंद है उसको लाइक करें कमेंट करें शेयर कीजिए मिलते हैं लेक्चर वन टू में जब तक के लिए अल्लाह हाफ़